Hikmet bile vermedi. bạn em em ạ Nhìn cả em Yıldayım. Çıkabileceğim. Çıkabileceğim. Çıkmayacağım da yıkmayacağım. Thank you. Thank you. 星光点点，我物相思情吗？ mukai ya mukai ya mukam jam ya mukai ya mukai ya mukai ya mukai ya mukai จำแก้มดูจำแก้มเยี่ยม 你要带路。姐，你一爱姐姐，你不爱两不爱是？ 今天晚上去。